якісний, надійний та стильний диван Вей виробника Девідос. При проєктуванні та виробництві цього дивану враховувалась його відповідність таким критеріям: функціональність, зручність, довговічність, простота в експлуатації. Диван Вей це двоспальний прямий диван з такими розмірами. Ширина 200 см, глибина 90 см, висота 92 см. Механізм розкладання єврокнижка. це простий та надійний механізм трансформації. Сидіння по спеціальних направляючих висувається вперед, а на місці, що звільнилось, опускається спинка. Спальне місце входить рівним і ніщо не заважає насолоджуватись відпочинком. Ширина спального місця становить 143 см, а довжина 200 Диван укомплектовано містким ящиком для білизни. Обивка дивана якісна та зносостійка, а ви зможете підібрати власне кольорове рішення. Диван Вей збереже простір, створить затишок вашій оселі та стане запорукою хорошого настрою для ваших рідних.